Випуск номер 2 лікарі. Поїхали! Чекай, бо все палилось по штанах. Хуйня. Привіт! Сьогодні випуск стосуватися лікарень, лікарів. І звісно, нашого медицинського сервісу. Так от, наші чудесні лікарі поражають. Хто, не знаю, що в наших лікарнях твориться. Це вже, мабуть, діти, кожна дитина знає, що це таке лікарня, наші лікарі. Сходи в лікарню, прийдеш без грошей і без здоров'я. Здорову людину зроблять хворою, хвору. Припустять хворою. А то буває і мертвою. <laughs> Це не прикол, дійсно таке є. Да-да. Приходиш хворий виносять мертвого. Що це таке? Де в наших лікарів совість? Людина звертається в лікарню по допомогу, травмувала руку, їй ввічливо відмовляють надати допомогу через те, що вже була сьома година і були вихідні. Свято! Вони теж люди, вони теж хочуть посвяткувати, так? І через це в людини пішло зараження і відрізали два пальці. Та нормально, а що, є ще скільки ще лишається? Ще три? Ну так. Да. Ще, ще на поході в лікарню хватить. Ну. Чим ці лікарі думають? Це кожну сволоч треба. От якщо написати, наприклад, тут в гуглі елементарно там медицинський сервіс, то тут все так гарно і прекрасно, такі відфотошоплені картинки, такі тут чудесні Правильно, лікарі. Правильно, бо це все не у нас. Нічого, типа у нас рахується. Добре, якщо ми напишемо лікарні України страшно дивитися. Ну теж не не саме кончене, що можна побачити. Теж, типу, більш-менш щось таке на щось похоже. Ну так, да? це ж все одборне йде. Ну, а насправді все зовсім. Насправді в лікарнях хаос і розруха. Пацієнти мерзнуть. Банально прийти в лікарню, треба взяти дому, всі речі, це як переїзд уже виходить. Mm-hmm. О, постільна білизна. Да, бо там таку дають, що не дай Боже, засцяля, блін. Ліки. Може ще лікаря з собою взяти. Свого. <laughs> А так, а до них що, прийти, дати можливість заробити і піти. Mm-hmm. А приміщення, які приміщення? Совєтські довоєнні приміщення, які ремонту не бачили. Напевно, від війни. Це ще нам повезло, що у нас нормальне хоча б здання, де знаходиться лікарня. Так, да, але здання коли було побудовано? Походу, десь 100 років назад. У 1905 році про нього вже є нормальні фотографії. А, да, тобто да. воно було ще раніше побудовано. Угу. Лікарня? Приміщення лікарні побудовано за часів Австро-Угорщини. То нам ще повезло більш-менш. А взяти інші лікарні, от іменно совєтські постройки. Там взагалі ужас. Лікарні маленьких містечок. Лікарі імбіцили, приміщення кончені, диряві, штукатурка рушиться, ніхто нічого не краде, ремонти ніякі роблять. А гроші куди йдуть? Куди ми платимо податки на лікарню? Куди ці гроші діваються? життя, заплатив податок. Я приходжу в лікарню і мене там культурно посилають нахуй. І це да, дійсно, це культурно, бо буває ще гірше. Як б'ють малих дітей, яким укол треба зробити. Де Де таке бачили? В якій країні таке ще є? А Я якщо... не хочу в таку лікарню навіть близько заходити. Це зараз, кстати, ще не найгірше, що може бути. Якщо ці лікарі, що зараз в лікарнях, вони ще більш-менш щось вчились, бо колись був СССР, там не було такої штуки, як заплатив взятку і здав екзамен. То вони ще щось вчили, ще щось читали, ще здавали якісь екзамени. А тепер взагалі, якщо зараз теперішні молоді лікарі прийдуть у лікарні, то це взагалі, це в лікарню <laughs> будеш іти, мабуть, як на якусь каторгу, як на розстріл, мабуть, буде. Уже так. Сходив в лікарню перевіритись. Ну, У мене гулька на пальці вилізла. Ну, зайду, перевірю, типу, що то й до чого. Підходжу до одного лікаря, той подивився, каже, треба вирізати. Я кажу, добре, скільки це буде коштувати? А, там розберемося. Лікар себе поводив не як лікар, а як продавець-консультант. Точно. Лиш би впхати ту операцію і впхати. Ну він не Жодного разу не назвав. Кажу, так скажіть, а може мені грошей не стане? Мгм. Та ви не переживайте, стане. Ви ще потім на перев'язки будете ходити. Скоро прийдеш в лікарню, а прайс-лист. Так, це у нас стільки, це стільки, це стільки. Або, вже. або меню, знаєш, дайте мені- лежиш такі на койці, дайте мені меню, я подивлюсь, що скільки у вас стоїть. На що я можу розчитувати. Шановні лікарі, може ви скоро кредитні карти будете приймати, тож ночі не завжди близько банкомат є, щоб гроші зняти. Ну ну. Знаєш, такі термінали лежиш так на коїці, тобі принесли капельницю, так карточкою провів. Введіть, будь ласка, код. Пік-пік-пік, добре, гарної вам ночі. Да, капельниця пішла. Mm. Так мало того, що вони бабла грибуть лопатами, не пойми за що. Так вони ще й хамлять. Mm. Ну що це? Таке я приходжу в лікарню, мені можуть відкритим текстом нахамити, писати мене на три букви, зробити дебіла і так далі. Угу. Mm. Ну що це за лікарі? Це стандартна така технологія у нас. Та не лише у нас. Багато де таке є. А ще я дуже одільно хотів поговорити про стоматологів. Це дуже для мене болюча тема. Не для тебе одного. Да, ну я просто насчет того, що от я вчився на ювеліра. І професія дуже похожа, що ювелір, що стоматолог, інструменти ті ж самі всі повністю від бормашини до боріків, до всяких надфільочків, до тої всієї фігні, все одинаково. Тобто виходить, що робота, наприклад, з зубними протезами, вона майже така сама, як робота там з якимось колечком чи сережкою. Звісно, я рахую, що то важче набагато якісь кольця робити. Але не в тому діло. Діло в тому, що от коли до ювеліра приходить людина і приносить цепочку пірвану і просить запаяти то за це готові люди заплатити від 40 до 80 гривень не більше. Скажи зразу, від пари або двох пар штанів. Да. <laughs> Більше готові платити за пайку цепочки. А коли вони йдуть в лікарню до стоматолога і, наприклад, поставити пломбу елементарну, 249 гривень це сама менша ціна за пломбу. Тобто матеріали, давайте подумаємо, з чого роблять пломбу з якогось вообще гавна, з якоїсь штукатурки, шпакльовки. Ми ж не знаємо, з чого ту пломбу роблять. Ну, З гіпса. Догадуюсь. Та якби то ще був гіпс. <laughs> Вже краще гіпс. Тобто це 400, 300-400 гривень це мінімум. І за це люди Та платять. чекай! Пломбу поставити. Ці ідіоти-стоматологи. Бо по-інакшому я цих дебілів не назву. Не мені зуб без наркоза вирвали. При здоровий зуб. Бо його вирвали, я наорався на весь кабінет, перемучився до холодного поту. Ну ніфіга мені легше не стало, бо як оказався, то рядышком сусідній зуб болів, в якому була дирочка. І замість того, щоб залатати маленьку дирочку і подивитись, де ця дирочка, знайти її і відремонтувати, вони б без наркоза вирвали здоровий зуб. Молодці! Далі. Най... З якою совістю вони потім ходять? Та їм так нормально. Найбільше з цього всього діла мене роздражає брекети. Вони коштують. Раніше було 10 тисяч гривень, потім 20. Тепер вже дійшло до 40 тисяч гривень за те, щоб тобі поставили брекети. Тобто, я так пошукав. На Аліях Брекети, сама іменно железячка, яка ліпиться на зуби, коштує від 1000 до 2000 гривень. Звісно, є по-любому якісь кращі ці брекети, дорожчі, але ну я не думаю, що іменно сама конструкція брекетів може коштувати більше, ніж 5000 гривень. Абсолютно ніяк не може коштувати. І якщо візьмемо навіть саму дорогу, яку можна собі уявити, там давайте візьмемо 6 тисяч гривень. І якщо взяти оті матеріали, щоб доплюсувати до тої ціни, там якісь, то що мажуть, якісь там не знаю, якусь херню, там, то нехай це буде до 7 тисяч гривень. Тобто виходить, що робота лікаря, який ставить брекет, це виходить 30 з чимось тисяч гривень робота лікаря. За що? За те, що він вставив железяки між зуби? За що тут платити? І ніхто, знаєте, над цим не задумується, що це не варте тих грошей, і вони, типа, люди готові платити, деякі є такі, що рахують, це нормальна ціна для того, щоб мужик ставив тобі у зуби железяки. 40 тисяч гривень якраз супер. А от коли люди приходять до ювеліра, до любого ювеліра, ні один ювелір не може залупити ціну 40 тисяч гривень за, наприклад, цепочку з кулоном. Ні один, бо ніхто не готовий за це стільки заплатити. Хоча я <clears throat> рахую, що це має коштувати набагато дорожче, ніж якісь срані брекети. Але люди все одно вони не розуміють, от якщо я залуплю ціну 40 тисяч гривень за цепочку, мені ніхто не дасть за стільки за ту цепочку. Ніхто. Хоча це неправильно. І мене це найбільше нервує з усього. Та це все то, що бач, лікарі пользуються своєю можливістю, що от людина захворіла, і людині може гірше стати, Мгм. погано людині. Хвора вона. Він думає, а, ну що, вибору нема в неї, все, можна лаве косити. Мгм. І що з такими лікарями робити? Не знаю. Як казав товариш Берія. Тако, зібрати гарно, ні, я не кажу, що всі поголовно. Так, да, є нормальні лікарі, Угу. є які дійсно працюють, дійсно заробляють гроші за те, що вони роблять нормально. Я не спорю. Я знаю, що у лікарів невелика зарплата, що вона мала би бути більше. Це вже це тема понятно, політики, да. це вже буде десь пізніше. Ну, все рівно. Да, На чай по-любому хтось дасть. Це ж Одні люди мають гроші, другі не мають. Чого той, що має фірму, має бабла, приходить і йому все безплатно роблять. Тому що знають, що не дай Бог йому хтось заїкнеться за гроші, то на другий день того лікаря вже на роботі давно не буде. І слід простить. А звичайна людина, яка працює за 2000 гривень у місяць, ніфіга не маючи, надіється, що не захворіє, тут вона хвора йде в лікарню. Все, з неї можна бабки збити, бо вона не має кому сказати, щоб хтось прийшов і дійсно поклав того лікаря на місце. Угу. Тому лікарі користуються цією можливістю, що о, все, можна бабки збивати. О! Чудесний приклад наших офігенних лапках лікарів. <laughs> Бити мало за таке. Жінка Розстріляй. приводить дитину. Типа привівку треба зробити. І питається у лікарки, а що за привівку ви робите дитину? Лікар відповідає. Планова прививка. Йолі палі, яка планова прививка? Ти що, мадам, взагалі офігела? Яка планова прививка? Мама каже, я маю знати, що, я, що ви дитині колите. Я не зобов'язана всім відчитувати, що ми колимо. Будете бачити в медичній книжці після того, як ми вже зробимо привітку. Офігеть! То може давайте ми зараз якусь блін, воду влиємо, потім спишемо, що то привівка була е, за 10 тисяч гривень. Еболу. Чи якусь хворобу занесуть, потім скажуть, так ви ж знали, це ж мало так, це ж так мало бути. Ви погодились, бо лікарі вимагають підпис, щоб зробити дитині прививку. Так що, ставити підпис, непонятно перед чим, а потім що? Дитину угробили, вже були такі випадки. Як далі жити? А якщо це ще й мати одиночка, що що вона з собою зробить? Вона покінчить з собою, бо це вже буде не життя. Ну. Бо та мати живе заради тої дитини. А лікарка, що вона буде ходити і ніфіга не замічати. Бо таких людей ні совісті, ні стида, ні людяності, нічого не них немає. Є нормальні лікарі. Якщо лікар нормальний, да, хай він працює. Молодець. Ну а та яка ні робить. Грибе бабло мучить людей і займається херньою. Таку людину варто не тільки вигнати з тої роботи. Дільну область і стіну, таку, як в фільмі 13 район, пам'ятаєш? Да-да, і ракету з того фільму теж туди запустити. <laughs> А, точно. І, до речі, задумайтесь над тим, що і кому ви скільки платите, і чи та ціна дійсно оправдана, чи вона вартує того, скільки за неї хочуть, за ту роботу за яку хочуть стільки грошей, чи дійсно воно стільки коштує. І якщо ви дійсно перестанете платити за таку херню, за яку не варто стільки платити, то може ті лікарі задумаються, що їхню ціну треба трохи попускати вниз і вони може тоді. Ладно, це хамство в лікарні присідки вам нахамили. Зніміть це. І покажіть. Викладайте на YouTube. Там далі знайдуться ті люди, які займуться цією справою. Головне присікати їх одразу і не давати їм можливості продовжувати свою сферу діяльності в хамстві і баблозбиранні. Тримайтесь, люди, всім здоров'я і без походів в лікарню. Удачі!